mukwano oli otya ddiyaala amannya gaffe amannya gange nze mirembe dorin ya nga mirembe dorin obadde mu kategory ki era owangudde kin particular kategory uh, mm, gyembaddemu yaba young film makers hmm. ya so kati eno kategory bayisa submissions nebagamba tisubmitinge scripts zaffe nitusubmitinga about 400 plus people submitted and they selected only 10 kati mwaba ekumi batuwa funds za dola bitaano around 1.9 million netugenda mu field okukola film abagalamu omuntu omu era mumunaana kuba babiri bavaako mu munaana empangula owangula golaa obadde osaana gundi emikirakuwadde yes mbadde ngisaana because nkoze wabaddemu okompitinga n'abantu nga abinaani mbadde nkompitinga ne unis achan diego ocho emmanuel nafuna kate uh, kavuma matilda ukasha senyomo mm. yeah. noba wange obulidde otya nga bagonomoddeko awad nkwano simanyi bwempulidde kuba mpulidde nga omutima gulinga ogumbuse mm. yanaye mbadde musanyufu nnyo nnyo nnyo kubanga eddoboozi lyange mm. lifulumye naagala nnyo nnyo nnyo okwogera ku lw'abakyala embeera gye bayitamu especially abakyala ba single mothers naddala nga balina siriimu ndi musanyufu nnyo nti eddoboozi lyange ne meseji yange bambi ewuliddwa esiimiddwa mm. okwegamba muvyo yali centered ku basingle mothers ya muvi yange yali ebesinze ku mukyala bamurepinga yamurepinga yali agenze kufuna yali agenze muwa mulimu instead okumuwa omulimu namurepinga namufunisa olubuto namufunisa ne sirimu mm. so omukyalo ono teyajjamu olubuto nazaala ngabeera yonna muwongo natandika okhasilinga n'omwana we but hmm. unfortunately teyamira ddagala bambi nafa so nadde njagala kutwala ddoboozi nti venif you are a single mother bakurepinga dont give up mira eddagala ono omwana omuto akwetaaga mm. neva no enkya yinza obeera president ayinza obeera kyabadde because of your hasl muba filmmakers ani go looking up to mirembe dren mirembe dren my name sake mm. ya kubanga mukyala she is a very good producer gamba ido oba inspiration exactly mm. owangudde oh, ki bangudde award ne sente 20000 dollars bobukadde ensanvu mu mukaaga eza wano e uganda hmm. bazikuwadde mukashi bazikuwadde batya uh, bazimpadde mukashi era nga ngenda kuzikolamu era filmu hmm. abantu abasinga babapromising ebintu tuzze tubamuawazi nyingi hmm. ez'amaanyi ezitamanyi na zino nga bapromising abantu naye nga zibeera mpt promises sente mamotoka biki birabo ne batabibakolera no i do not doubt that nti si kituufu kituufu but wekugambira nti ezange nzifunye oba nja zifuna nti nezasooka okukola projekiti eno gyempangudde era bazimpa ful sinasigala siba banja yadde ekikumi mm. kati kyogamba ba actors n actresses out there being nti ofunye echansi eno nebakwa nentandikwa era ni gwe weyanza akuyambyeko mu kintu kino kyenyinza okusooka okugamba ba actors and actresses and all other filmmakers out there don't give up tokita if it is your passion yongeramu amaanyi kubanga nze omuntu ayinza okundaba olwayo n'agamba nti nvudde mu bbanga nedda mbadde nina fiimu ze mbadde nzanyiramu mbadde nina ebyona byembadde nzanyiramu naye nga eddoboozi lyange terituuka lyenjagala so kati bwoba oli eyo nga hasilinga okubeera fiumeeka tokimalamu tekikumala amaanyi nti tebakulaba one day one time that real person the right person ajja kulaba era katonda mwajja oyisiza naawe akutuuse ku kyoki kyoyagala mm. then ekirala okwebaza njagala kwebaza directo wange next to me masadeisa abadde empagi nene nnyo mu projekiti eno from day one cause we sat with him mm. nali ngenze kuwa charity ku bakyala n'abaana ab'obuwala mu katanga on my birthday last year we came up with that idea that is when the icon wayajira ne tupinchinga so abadde mpagi yamaanyi nnyo i thank my mother nti yampa yampa that um, example ennungi nti omukyala asobola okubeera omuwanguzi cosshes asingle mother naye am so proud nti agroomins omukyala olwaleero asobola okwogera ebyo byenayitamu then nekyanjagala okwebaza nnyo nnyo nnyo omukulu hamfrey nabimanya executive producer the founder of icon awards abadde mpagi oyo omukulu abadde mpagi nnyo no matter the situation abadde ngaayimirira his honest faithful and is loving yanebaza nnyo ttiimu yange ya mama wange bambi mbeebaza nnyo nnyo nnyo bakoze omulimu ogw'amaanyi nebaza omukulu matthew nabwiso abadde mpagi yamaanyi nnyo mu fellows mwenna mbebaza okuba nti mutwala eddoboozi lyaffe eri abantu tuyanza mukwano